Oi galera, vamos lá? Eu acho que eu vou jogar. Ah não. Né? Ah eu vou jogar o monte Hum. Ah. Galera, eu aqui ó. Hum, aqui. Power, power, Pearl. Ah, velho, mas eu, eu, acho que vai ser do outro. Ah, vai ser Então, vamos lá ver qual que eles vai escolher. porra, por, velho. Ah, é? I got an ain't nada. Velho, alta, velho. Tá, calma, não é o, alto do oceano. Oceano. Assim. Galera, nunca escolha um cenário. Porque daí sempre vai a escolha da pessoa que tá com um boyfriend ou, ou, ou se você for a uma Sempre vai aqui. Agora vingança. Toreta. Eu cantei uma parte do nome dele porque ele ó, não sentiu. Mario! É minha. Oh, galera, esse é o estilo das minhas notas. KKK. KKK. Nossa, velho. muito que eu vou jogar a mod inteiro. E ela vai ver o que é. Mano eu vou botar a, a final desse vídeo, quase ninguém passa. Velho, ainda tem um minuto, da é muito, meu Deus, já estão sofrendo. Eu tô aqui, tipo, de boa ali, é só digitando no chat. Galho pra mandar. Ou. Ou. Tipo. Velho. Se alguém tiver mais de mil inscritos, manda salve aí. Salve pra ela. Se ela estiver assistindo. Hum. Ou o Carlos é tão bom em muito funk. Velho, minhas veias. Minha, velho, minhas veias tarde. sus Olhe. Ah, não deu tempo, galera. Mas vocês viram, né? Tira da múmia. Tá, cadê ela? Destino final. Ela vai ver, mano. Como assim? Mano! Como assim, velho? Não, mano. Eu sou muito noob, velho. Scan de mod completo. Comente aí. Isso daí, galera. Ainda que a parte é mais fácil, é mas... Olha lá. Eu nunca vi comprar. Só um dia que eu fiz lá. Ainda vou você. Eu não Tinha que ser mais difícil ainda. Então, foi isso, tá? Bye.